Mətin ee, bəy, Azərbaycan filmlərini izləyirsiniz və ya izləyirsinizsə, e, ne diyebilirsiniz deyə bilərsiniz bizim son zamanlar çəkilən filmler hakkında Onların səviyyəsi sizi qane edirmi? Şimdi öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. E, bu röportaj şansını verdiğiniz için kanala teşekkür ediyorum. Evet, burada bazı filmleri izliyorum ama son dönem çıkan filmlerin genelde fragmanlarını izliyorum. Birkaç filme gittim, izledim ama üzüldüğüm bir şey vardı ki filme verilen emekler boşa gitmişti. Mümkün olduğunca izlememeye çalışıyorum. E, yapılan her çalışmayı destekliyorum. İçerisinde emek olan şeyi ama e, bazı noktalardaki aksaklıklar yüzünden maalesef çok daha iyi olacak filmler maalesef eksik şekilde çıkıyor. O da e, hem reytinge hem kazanca hem de oyuncuların emeğini etkiliyor ediyor tabii ki. Eski filmleriniz çok güzel. Ee, Azerbaycan'da çekilen, son zamanlarda çekilen filmler Türk seriallarına demeyen okşatmak istediler ama bu çok maraksız ve bayağı alınır. Sizce bunun sebebi nedir? Şimdi benim burada gördüğüm kadarıyla zaten buradaki Azerbaycan halkı zaten Türk kanallarını izliyor. Oradaki seriyalleri yani televizyon dizilerini izliyor. Tabii ki oradakinin benzerini çekmek bence çok büyük bir hata. Ki Azerbaycan'da çok yetenekli senaristler var. Çok güzel konular var. Bunlar işlense bence seyircinin daha çok ilgisini çekecektir. Çünkü seyirci kopyasını izlediğinde, oradaki çalışmanın benzerini izlediğinde haliyle oradaki işle mukayese ediyor. Diyor ki Türkiye'deki daha güzel, daha meraklı. E, ee, tamaşaçılarımız genel olarak Türk seriallarını hani her zaman izleyir de yani Türk kanallarında hayal Azerbaycan'da. E, ee, sizin e, Türkiye'de çekilen seriallar, yani yazılan senaryolar, rejisör işi ona hesaplanır mı? Yani Azerbaycan tamashaçılarının da marağını cəlb etsin. Yani siz, sizin e, film adamları, bizim maraqlarımızı nəzərə alır mı Türkiye'de? Şimdi bu e, son dönemde Türkiye'de çekilen e, özellikle askeri filmlerin hepsinde yani askerliğin işlendiği, askeri kahramanların işlendiği tüm seriyallerde hepsinde Azerbaycan motifleri var. Azerbaycan bayrağına da, Azerbaycan'ın e, bazı askeri kahramanlarına da e, yer veriyorlar. Bunu kardeş ülke sözünü biz e, hep yürekten dedik Türkiye'de. Bu çok dikkate alınıyor. Biliniyor ki Azerbaycan'dan da izleniyor. Ki Azerbaycan'dan izlenmese bile bizim oradaki senarist arkadaşlar bunu bir görev olarak kabul ediyorlar. Azerbaycan'ın ismini geçirmeye, bayrağına yer vermeye, Azerbaycan'la ilgili güzel e, değişleri söylemeye, Buna özellikle dikkat ediyorlar. Çünkü bizim kardeşimiz diyorlar. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz diyorlar. Yani dikkat ediliyor. Ee, Azərbaycanın köhnə filmlərini yəqin izləmisiniz. Ee, ola, o filmlərdə olan keyfiyyətlə maraq indiki dövrdə yeni texnologiyayla çəkilmiş filmlərdə yoxdur. Sizə səbəb nədir ki, e, ee, məsələn 70 il əvvəl, 60 il əvvəl çəkilmiş film hələ də öz aptallığını saxlayır, amma bu gün çəkilən reyting qazana Bunun birinci temel səbəbi bir, pakıllık diyorsunuz, kıskançlık. İki, torba dikmek. Üç, gıybet. Dört, şer. Beşinci, asıl en önemlisi de maalesef peşekarlık yani profesyonellik anlamında henüz hiçbir şey bilmediği halde rejistör olarak film çeken ya da senaristim deyip senaristlik yapan yani eksik işlerle ortaya çıkan filmden kalite beklenemez. Dediğiniz gibi 60-70 sene önceki filmlerinizi ben zevkle izledim. Zevkle izledim. Çünkü sorumluluk, çünkü sistem, çünkü disiplin, çünkü işin peşekarlığı. Yani o zamanki sanatçıların omuzlarında ciddi anlamda bir sanat sorumluluğu var. O işi çeken rejisör, eğitimini almış, pratiğini yapmış rejisörler, kameramanlar deseniz öyle. Yani o zaman sorumluluk varmış. Şimdi e, maddi meseleler rol oynuyor mu burada sizce? Şimdi sanatta maddiyat tabii ki önemli. Tabii ki önemli ama işin keyfiyetine e, özellikle teknik kısımda maddiyat etkiler. Ama film çekimlerinde oyunculuk istidadı olan birileri varsa yani film kadrosunda hakikaten yetenekli o işin e, bilincinde olan oyuncular oynuyorsa ve o bilinçle çeken bir rejisör var ise tabii ki iş keyfiyetli çıkar. Maddiyat ikinci planda kalır her zaman. E, və son sual, e, siz bu yaxınlarda bir film çekmiştiniz və sonunda production rəhbəri bildirdi ki, e, bu film efirə verilməyəcək və səbəb də göstərdi ki, o filmdə çoxlu söyüşlər var. Yəni siz düşünürsünüz ki, Azərbaycan tamaşaçısının marağını söyüşlə e, qazanmaq olar, yoxsa təsadüfən alınmışdır? Şimdi e, şunu söyleyeyim, ben yaptığım bir açıklamada da söylemiştim, filmde sövüş yok diye. Ben bugün yolda gezerken duyduğum o kadar çok sövüş var ki, Bırakalım onu. En son çıkan bir filmin fragmanı var. Ben oradaki sözleri şimdi işletmeyeceğim. Filmin e, kaldırılmasının sebebi söğüş değildi. E, keyfiyetsizliğiydi. Keyfiyetsizliğin sebebi de şuydu ki bizim Türkiye'de 6 ay üzerinde işleyeceğimiz işler ne olur 10 günde 15 günde yapılırsa gerekli bütçe ayarlanmazsa tabii ki bu iş peşekarlık işi yani Film yemektir benim için. Yemektir. Yemeği pişirirsiniz ama yemeği yiyebilmek için bir 10-15 dakika dinlendirirsiniz. Yani ben o konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum ama tekrar ediyorum. O filmde sövüş yoktu. Eğer sövüş vardı diyenler var ise son çıkan filmlere gitsinler baksınlar. Ellerini şuraya koysunlar ve desinler ki evet sövüş varmış ya da yokmuş. 하셨죠? 빚어야 돼요.